Oh, ah, ah. de mis sueños fusionó Humo, deleito, leo, me relajo Distancia, más cercanía, voz y simpatía Página, luz, sol, calle, arco iris en mi coco Pasa el tiempo, juega estilo, pensamiento Fumando mi porro, imagino Sueño, estilo, tiempo retrocede en mis oídos Uno de los increíbles fundamentos Deleito, a ah, sol, sol Sativa encuesta al arquido mi cerebelo adquirido Estrellas, un amor así de nube letras flotan voces de lava, de sol, saliva, de llantos y premiso. Revolver el masato, lágrimas marcan el retrato De esta tempestad que nos asemeja Sinfonía directa dejando, apacijando debate sudor de barro marcando los terrenos, preso estaba mi esfero Ahora esas rocas de la infancia hacen mi corazón nada Adrenalina universo, hace señas a la tilde ah. Tinta de golpe, sonido saca el compás me indaga Si tengo oro es verde aposento, tierra terrestre, cielo azul Dinosaurio posible crece, si fauna estuviera bien sembrada ah. Línea blanca, ah. dejando lágrima marcada Quizás no oigo nada tétrico trío de palabras Un gesto del hachís, escribir esta canción para nadie Solo para, sí. el lágrima que contamina Estado en silencio, ruedo reproduzco Planto tan solo bajo rayas de arena El brillo del invisible, sol nocturno que me describe Atento ante mi mancha, es calidad Espejos de mirada, las faunas te otorga negra Bajo el cielo morado que de abajo desde ya Su premisa rosa orienta tu estado Rodando por tu estrofa, estado en silencio Ruedo, ruedo, modusco, esto de pasión al humo Palabra marihuana, la labia que limpia dando Pasando en ti estrella verde de hachís Si me digas planta para comprarme una madera Pensaré en ti, tiempo por En letras neuronal te armaré y seguiré en tu teja Sabes ah. más, enloquecido, acuesta suspiro, escribo al seguir dormido me he oído maldito, eso digo, mi humo brilla en la angustia Si ves que son mentiras mis penumbrias ah. si son entiendes sigue en pie, el cielo te verá crecer Calidad de métrica, fantasía, palabra enrojecida La luz de la blanca colina noche abriga mi deliz Pasó por tu labia y porquería siguen en el viento que no resguarda Acerca el pensamiento que no miente Es de vuestras botar veneno de este hábito de lengua de serpiente Cerebro fabricante, arco iris pasa adelante Rally, rally Mentalidad de métrica, fantasía para enrojecía La luz de la blanca colina Noche abrigami del desliz Pasó por tu labia y porquerías siguen en el viento que no resguarda Acerca el pensamiento que no miente Es de lenguas votar veneno de este de lengua de serpiente Cerebro fabricante, arcoíris pasa adelante eh, eh tiene en manteles ves nivel de lava entre quien está gritando allá abajo sube su montaña respetable rasca rocas de baja lava de baja respetable rasca rocas de lava de baja lava quien ah. sube su montaña sube su montaña respetable rasca rocas de lava es su montaña Respetable, rasca de lava, rasca de lava Rasca lava, tiene hijos de manteles Marihuana, pasa adelante, una profesión